欢迎大家来收看《环球汉语》三月份直播的视频。我们这次的节目呢，是三月份的另外一次用南京话直播的呃，我们的视频节目。 现在三月份了，我们明州的天气越来越好了。嗯，那么我们今天的三月份节目呢，首先是大家一起来唱会歌。 开口说韩语好，同学水平有提高。开口说韩语，开口说韩语，开口说韩语，韩语学习很容易。 欢迎大家来到环球汉语的直播间。呃，我们这一次的节目呢，主要是一个速讯，告诉大家一个好消息。呃，我们环球汉语的主持人，也就是我本人哈，嗯，韦老师呢，最近刚刚完成了一本书的翻译工作。那么今天呢，就给大家报告一下这个速讯。 要说到呃语言的翻译的话呢，那么这本书比较独特的地方哈，呃这本书是原文是用苗话写下来的，这个书的故事呢是讲的苗族的一个广为流传的民间故事。那么我呢，韦老师呢，我呢是刚刚学习苗话，呃你要问我你会讲多少苗话，那我的答复就是三句话，没得多的。 欢迎大家来收看《环球汉语》。那么我们的书讯呢，就是我呢最近刚刚完成了一本苗画的这个民间故事这本书的翻译，当然是翻译进汉语啊。嗯，我的拿手语言，幸亏我会讲汉语。 <laughs> 呃，不过这个苗文的这个故事呢，故事情节倒是很好玩哦。 嗯，我呢并不是很精通苗语，那对苗族呢也因为是这次有翻译的工作，让我有些一个机会能够接触一下苗族的文化，所以呢今天这个完成了翻译了之后，我们就来卖一下子，我们来给大家简介一下我们翻译的这本书。 呃，这个大致的故事。另外呢，就跟大家卖一下，我现在因为接触翻译工作而学习到的一些很浅显的苗族文化。好，呃，那么我们多的不讲，先来看一张白庙的图片。 呃，我们翻译的这本书哈，这个书用描画的话呢来讲这个故事，这个故事的主人公名字叫做格诺，然后呢，这个书的名字用描画来讲的话呢，就是呃，这个苗人的一个故女的，呃，这个民间传说就是这个意思。那么我们现在呢，看一下子苗族美丽的哈，不苗的这个小姑娘长什么样子。 刚才给大家看的这张图片呢，是比较典型的苗的，呃，装束。那么苗族呢，按照妇女穿的衣服的这个不同的搭配的呃图案，那么呢，可以很明显的可以分成不同的这个苗族的呃种类。那么我们现在对苗族的整体的了解的话呢，就是说按照妇女服饰的区别。 呃，所有的苗族呢，如果放在一起的话呢，进行比较，大概可以分成四个大的类。呃，当然这只是大类啊，那还有这地方的这个特色啊什么的。我看到的一些视频，好像能列出来十几个不同的苗族。嗯，也就是说，相互之间这个妇女的呃这个服饰区别是相当大的。那么我们只讲大类的时候呢，大概苗族可以分成四大类，其中白苗就是四大类之一。 我们再来看一下白苗的这张图片。另外的话呢，苗族的语言也是千差万别的。那么根据这个四大类的区别来看的话呢，本苗。 呃，还有这个青苗、花苗、禾苗这四大类的话呢，是语言方面也是完全不一样。 嗯，也就是说，苗族相互之间的话，也就像汉族，因为这个地方方言不一样，相互之间讲话听不懂。苗族的话呢，这四大类的苗族，他们走到一起去的话，因为他们语言不一样，也是会发生语言不通。呃，这个东边讲的和西边讲的，这个用的词汇啊，它的这个呃语法呀，它的表达方式啊什么的，完全不一样。所以苗族也是一个多语言。 嗯，多民族性，这个多区别的，这个有它的明显的地方地方特色的一个民族。好，那么刚才的话呢，我们这个介绍了一下子我们的苏薰，然后给大家看了一下，嗯，一个很漂亮的白苗的这个女孩子这张照片。那么简单来讲一下白苗的服饰的话呢，我现在是因为。 呃，这个通过翻译工作的这个机会，呃，专门研究了一下本苗穿的这个服饰。那我现在呢是看到这张图，我第一件事情就是先看这个图片里头这个人戴的帽子什么形状的帽子？那我们平常在图片上头看到的贵州的啊苗族，他那个头上面戴的都是银饰，而且是牛角，呃，那个银饰很高很大，是个花冠。 那么这张图片上面的这个苗族女孩没有戴这种银饰的，没有这个花冠的这种帽子，她的帽子是一顶布帽子，而且特别简单，图案相当简单啊。那个布帽子前头一个小烟囱，然后呢左边绕一道，右边绕一道是黑白相间的这个呃布条子，完了之后呢后面缠的那个布啊什么的，就是那一层帽子，没得什么很繁复的这种缠法。 呃，贵州的苗族的话，那个头上面那个缠头大概要有三尺或者是十尺那种很长很长的布，然后一圈一圈一圈的绕的。这个不苗的帽子，他就戴个戴那一顶帽子，外头没有什么缠绕的东西，所以的话呢，看起来形制非常简单。那么我现在呢看图片，就凭到这个帽子一看，哦，对，有烟囱的，然后左边一道右边一道，黑白相间的啊那个帽子，好了。 这个人一定是个笨苗。我们现在再来看一下笨苗小姑娘的帽子。好，那么讲到这个笨苗的服装的话呢，是帽子是一个很明显的特征。笨苗的帽子很简单，和贵州的这个苗族的那种典型形象的头饰完全不一样。 在除此之外的话呢，白苗还有一个服装上面很很明显的一个区别，那就是你看白苗小姑娘，她这个腰上面这个短裙，嗯，她那个白苗这个名字为什么叫白的呢？我还特地问过人家，我就说我怎么看一张图上面苗人穿的衣服是深蓝的、深褐的，呃，黑乎乎的那种衣服，那咋会找到白颜色的地方？后来人家跟我讲，白苗白苗指的就是那个小短裙。 它腰上面系的这个呢叫百褶裙，那百褶裙是什么颜色呢？就是白颜色，所以它是白苗。那这样子以此类推的话，是不是就是说黑苗它那个腰上面系的那个小百褶裙是黑颜色的？那这个是我猜测哦，不太清楚。我们再来回头看一下白苗的图片。 那么现在简介了一下百苗小姑娘长什么样子，百苗妇女穿什么样子的衣服，我们怎么样能够通过服饰就能够看判断出来这个人是个百苗的这个社社区成员？那接下来呢，我们就来这个顺道话题，我们来讲一讲我们这次翻译的这个故事，格闹这个故事啊，格闹是书里面的女主角，她的名字格闹，格呢在苗话里头就是小姑娘的意思，闹是她的名字。 苗话里面的人名字往往只有一个字，是个单音节的名字。但是呢，普通话里头呢，我们给小女孩起名字哈，一般都是双声字。我们汉人讲话好像总觉得女孩子嘛哈，这个要乖乖的、可爱的。那这个双声字听起来当当当当，有这样子的一种韵律感，对吧？有个美感。所以的话，你要是把女孩子的名字啊闹。 呃，那个闹这个音，然后发翻译成汉语，比如说汉翻译成翻译成无，对吧？这个外外来语言熬这个发音，或者是闹这种发音，呃，那么汉字的话呢，你写出来，你完全照那个音去发吗？就是闹，呃，如果是翻译成我们的本地语言的话，无。呃，这这单音节好像总觉得不够美啊，所以的话，给他翻译的时候就想。 那要体现出她的这个女孩子的美丽的一面，对吧？那我们第一条，音节要给她加一个音节，应该是两个音节的名字。然后第二个呢，她这个名字她叫 Gonno，G 就是小女孩的意思。那我们无放言里头的话，总是要有点这个女孩子的这种哈。 这个这个女孩子的这个意思在里面，所以呢，我是绞尽脑汁去想这个名字给她怎么个翻译法。 后来呢，我就想到了一个，我就说这个小女孩的名字，好像应该是这个有一些其他的寓意吧。然后我就去看网上面，人家这个贵州的啊，黔西南，然后云南啊这些这个中国西南的苗族，嗯，苗族人自己，呃，那么呢也会有一些用汉语文字记录出来的。 苗族的民间传说啊，苗族的这个风情故事啊什么的。那么我在网上呢，正好碰巧看到呢，有一篇博客，这个博客呢，他就提到了，他就说有个叫脑姑娘的故事。那他用的这个“脑”子呢，是玛瑙的“脑”子。我当时看到这个“脑姑娘”这样子的名字，我想，哎，姑娘，这不是“高”这个字吗？然后“脑”，他把这个“脑”这个音呢，把它用玛瑙的“脑”。 记下来，我说，哎，这个玛瑙的瑙倒是跟他这个闹这个音倒是发得很近哦。不过呢，这个单音节的闹听起来好像怪怪的。那要不然的话，把它名字翻译成玛瑙吧。玛瑙是一种美玉啊，红颜色的这个小红鱼姑娘。然后我想一这汉人里头哈，比如说梁红玉，对吧？大家都知道的，耳熟能详的女英雄梁红玉。哎，她是红颜色的鱼啊。 那这个小姑娘呢，她是个玛瑙，啊，也是个红颜色的鱼。我说，哎，巧了，那这样子的话，这个名字倒是挺合适的。去，所以我就后来翻译的时候就想，那就定吧，定成玛瑙这个名字。然后呢，高这个词呢也不能少，所以它的名字呢，在苗花里头只有两个音，翻译成了汉语之后呢是玛瑙姑娘，总共有四个音。 好，刚才给大家简介了一下这个，呃，《玛瑙姑娘传奇》这本书，呃，我给它这个主人公的翻译，这个主人公名字的翻译，呃，这么一个过程。接下来的话呢，再稍微附带到讲一下贵州的一个这个苗族哈特有的一个文化现象。我们先看图。 讲到苗人的话，这个苗寨子故事里面的这个格闹哈玛瑙姑娘，她是生活在一个典型的苗寨里面。然后呢，故事情节里面呢，还提到了她和这个对象啊，她和恋人，嗯，在这个花场，嗯，这个对歌啊，然后这个抛球啊，嗯，这个青年男女在苗年节的时候，这个良好的这种机会下呢，能够谈情说爱。 我当时我这个了解苗族的风情的时候，我就想，哎呀，这个苗族的日子是过得挺好的，在大山里面无忧无虑的。然后这个过年节的话，大家出来唱歌跳舞，呃，吃酒吃饭。然后呢，青年男女呢是这个在游方坡上面恋爱。我说这个文化还真的是很有特色。所以呢，我就顺便又找了这张图，也就是这个贵州的这个酒啊。 这个什么时候要是有机会的话呢？因为我现在翻译了一本苗书，对吧？下次呢，认识了一些苗人的话，我就可以去好好吹嘘一下，去跟人家套个近乎。啊，这个苗族的广为流传的格那这个小姑娘的传奇故事，呃，我呢作为这本书的翻译作者，那我呢也对此稍微有所了解。 另外的话呢，你们苗乡的啊，这个你在哪一个呃苗寨子住的哈？你告诉我在哪块，我以后有机会到你们家来吃酒啊。我们先把这个话讲好， <laughs> 所以呢，再回头看看这个苗酒。 那么今天的呃环球汉语，我们这个直播视频呢，今天就到此结束了。嗯，欢迎大家在我们视频下面呢给我们留言。如果你有疑问，嗯，有什么问题要问哈，或者的话呢，你呢对我们翻译的这本书，对吧？这个苗族的这个叫格闹的这个故女，嗯，这个故事感兴趣，比如说你想知道一些故事更改啊，里面的主要人物啊什么的。 嗯，欢迎你在我们视频下面给我们呃留言，呃给我们提问，嗯，主持人韦老师会及时给您回答。 感谢您收看《环球汉语》三月份的直播活动。我们的节目呢，有脸谱的网站有一个主页，在脸谱上面。呃，如果呢你对我们频道感兴趣的话，也欢迎你在脸谱上面给我们追踪，给我们点赞，或者是在我们的主页上面留言。多谢。